Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um day vlog Bom rapaziada, hoje eu vou estar indo numa pagada de praia E já que vocês curtiram bastante aí é, o último day vlog eu vou estar tá fazendo mais aí pra vocês Porque geralmente eu não tenho muito mais ideia, tá ligado? Pra fazer day vlog Eu vou gravar meu dia assim como se fosse eu tivesse alguma, fazendo alguma coisa no dia a dia assim normal, tá ligado? E rapaziada, se liga nesse bonequinho aqui, ó se liga nesse bonequinho do Fortnite aqui, mano. Eu ganhei esse bonequinho aqui do meu irmão, mano. Muito da hora. Esse bonequinho, pra quem não sabe, é o personagem lá do Fortnite. Eu não vou lembrar o nome dele, mas já joguei várias vezes com ele. Não com ele em si, tá ligado? Com a skin desse daqui, desse show aqui, mas o... A skin normal, que geralmente ele vem com ele. Esses daqui são os personagens, rapaziada. Esse daqui é o... Esse personagem aqui que, que é eu ganhei aqui. E tem muito personagem, mano, olha isso. E cada, cada, cada vez que lança, que lança nova temporada, tá ligado? Eles vão lançando mais skin. Essa, essa skin aqui é maneira, tá ligado? Eu acho, ela é muito da hora. Mano, tinha uma skin ali que eu acho que é muito da hora. Ela deve estar tá aqui, mano, mas eu acho que ela não tá nesse papel aqui. Ah, e o, e o outro lá também que dá pra jogar com ele também é esse daqui, ó. Esse personagem aqui, esse daqui é um pouquinho mais difícil de conseguir. A do, a do tubarão aqui é da hora também, essa daqui. Essa daqui também é da hora, que lançou na temporada 6, mano. Mas faz tempo já que eu lançou, tá ligado? Teve até uma... Um, era verso, era verdura versus fruta, tá ligado? Mais ou menos isso que tinha no, no não. Essa daqui também é da hora. Essa daqui do cowboy também, feminina, também é da hora também. Essa daqui são as mais, mais básicas, né? Então, não são tão da hora, mas essa daqui é da hora. Essa daqui e essa daqui do dinossauro também é da hora. Tem vários personagens aqui, obviamente tem mais, né? Mas não tá nesse papel aqui, mano. E é isso aí, rapaziada. Eu vou arrumar minhas coisas agora. Eu não arrumei, agora são exatamente é, 3 da tarde. 3 da tarde aqui. Esse daqui não dá pra ver até o nenhum. Então, 3 horas da tarde eu vou sair daqui a pouco. Vou levar o videogame, o PS4, né? Levar o PS4 fone de ouvido, se, se, se der para eu fazer live, eu vou, eu vou fazer live com fone de ouvido. Obviamente tem que levar o fone, né? Senão não dá para pra falar no, no, na live. Mano, só não sei onde tá meu microfone, velho. Acho que eu deixei na mochila. Dá uma olhada depois. Tá por aqui, mano. É, mas eu tenho que dar uma olhada aí, rapaziada. Senão azedou a marmita. Se não tiver o microfone, não tem tem uma boa de ouvido aqui, ó, que vai diretamente aqui ó, no microfone, tá ligado? Quer dizer, o microfone vai diretamente no fone de ouvido. E aí já, rapaziada, levar os meus cabos do carregador, tá ligado? Minha câmera, o controle, obviamente. Senão não tem... Senão não dá pra jogar, né, mano? Vou levar o... O FIFA não vou levar mais porque já tem o FIFA de 22 lá, já, já baixei no PS4, tá ligado? E, mano, rapaziada, compensa muito a, acessar a nova a, a assinar a nova Plus da a nova Plus, tá ligado? Que é a Plus mensal, tá ligado? Você ganha bastante jogo. Eu assino três meses, a ah, de três meses, tá ligado? Que ganha mais jogo ainda. Que ganha três jogos, no caso. Então eu ganho mais é de um a dois jogos ali, um é bom, tá ligado? Então hum, é, compensa bastante você comprar, tá ligado? É, pagar pra, pra poder que é ob obrigatoriamente você tem que comprar para poder jogar online, senão você não consegue on jogar online. Aí ó, rapaziada, meus bonequinhos aqui, Ah, ah, ah. Esse jogo aqui é muito difícil, mano, então nunca... Já joguei uma vez nele, isso aqui no, no PS4, então acabei ganhando esse jogo também na, na PSN. Muito louco também, mano. Mas é muito difícil, mano, não é... Não é RPG, como é que é o nome? É, sei lá, mano, é um jogo é muito difícil. Não conheço muito. É de medieval, tá ligado? É bem da hora, mano. Bom, rapaziada, eu cheguei ah, sexta-feira, ontem, rapaziada, porque ontem deu sol, então eu basicamente aproveitei a praia, tá ligado? Que faz tempo que aqui não dá sol, tá ligado? Inclusive tá chovendo de novo. E rapaziada, mano, eu gravei ontem o, o sol nascendo, acordei 5 horas da manhã e fui lá ver o sol nascer, faz tempo que eu não via também. Então acabei gravando aí pra vocês aí os take aí do sol nascendo. Mano, ficou muito massa. Eu acabei editando ontem e hoje eu já, já terminei de editar ele. E, e agora eu vou estar tá mostrando o take aí pra vocês, rapaziada. Então segue os take aí. De ontem à noite tá chovendo. Então hoje, agora acabou de começar a chover, mas os take aí vai ficar pra vocês aí Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious I feel so defenseless, betrayed and embarrassed I hate being open, I hate being broken I feel like an ocean, filled up with emotion Anger ain't a potion, rub it on like lotion I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go feel I need time to heal I can't steer the wheel Cause this drive it kills And it gives me chills A nice road it feels I slip off the peel And crash all the steel Will I ever heal? I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I